小试一下手气呀，或者是玩麻将哦，会建议这两个生肖哦，切记不要在周一这一天去赌你的运气哦，尤其是针对属兔子以及属鸡的这两个生肖的朋友，请务必要留意一下喽。而再来就是周二的部分，我们会逢到的是取新天贵的日子，在当天呢。 如果您在这个过去这一阵子呢，睡眠呢总觉得呢不是那么的顺睡的话，我们可以在这天呢，把这个床哦做安床的一个动作，或者是稍微改一下方位方向哦，那可能就可以让你的这个睡眠品质稍微呢会提升一些。再来就是周三的部分，我们会逢到的是当月的月破大号。 除了这一天呢，诸事不宜之外，吉事少取，也会奉劝哦，千万不要在当天做开工的一个仪式哦。再来就是周四的部分，我们会逢到的是一个新的节气，也就是在晚上的六点四十四分，我们会逢到雨水。通常逢到雨水的时候，它会代表的是呢，大地呢会开始一个新的这个契机哦，会有生生不息。那也会代表的是呢。 土壤呢也会带有的这个湿气，让它可以再次的孕育一些新的生命。所以在这一天呢，我们可以透过几样事情来帮自己做开运的方式哦。第一个就是呢，我们可以把在年前哦之前，老师有请大家就是备用的这个开运硬件。 好，如果您刻好的是圆的硬件或者是方的硬件都好，我们可以把它呢放在我们的这个文昌位。那尤其呢最好呢是放在这个办公室的这个座位上哦。那看您是男方或者是女方，那我们就是看是要放在我们的女方呢就放在我们的这个白虎的位置哦。那男方呢就放在青龙的位置这样子，来让我们的这个官运呢能够更加的这个活络。 那再来就是呢，如果您本身呢是很喜欢养盆栽呀、养花的朋友们，我们也很适宜可以在周四这一天哦，摆上一盆这个开运竹啊，或者是这个花哈，比如说这个兰花哈之类的啊，或者是这个呃牡丹花，这些象征呢比较吉祥富贵的花啊，可以把它摆上在这个我们的这个居家的明堂位哦。 也就是客厅的位置，那这样子也可以让家气呢可以焕然一新的一个状态。另外，在周五的部分呢，我们会逢到的是无路岛加沙哦，所以呢，基本上老师不建议在周五这一天呢进行要大件的这个交易或者是斡旋哦，尤其是自产呢，或者是跟家庭的一些支出相关的，尽量呢减少在周五这一天去做交易。 那再来就是周六这一天，周六这一天呢，我们逢到的是玉那个玉皇上帝的这个万寿诞辰哦，也就是我们一般会在这一天呢拜天公哦。那如果呢有要拜天公的话，请务必呢我们要用很虔诚的心，然后万事都该具备，比如说该准备的贡品啊，哈，都要好好的准备好。那除了这个拜天公之外呢？ 如果您本身的信仰是不一样的，我们可以在周六这一天哦，切记，呃，尤其是老板呢，或者是呃，仓管们，有在安排出货事宜的，我们可以在周六这一天呢安排出货，尤其是入仓去寄卖的，这一天呢是非常大利呢，我们可以发出货财，所以呢可以适量的调度一些商品呢到我们的这个。 地仓的这个仓里面去地卖，那是不过的。那另外呢，就是如果您本身呢有在呃种花的，或是家中对有花圃的，在这一天也非常适合可以重新做一些种植哦。那对于这个开运呢是不错的。那礼拜六这一天呢要注意一下，就是当天是不宜去做开光以及入宅的部分。 再就是周日这一天，我们会逢到的是种新易照的日子。那么在当天呢，是是以可以开光，尤其是针对如果您是有在学艺的，比如说哪一种艺，比如说厨艺啊，那我们就是可以开光你的这个呃专门在切菜呀、切鱼啊、切肉的这个刀。那如果是您是有在跳舞的，您可以。 开散，也就是我们这个散呢，可以经过老师的这个开示哈，那么让它呢，就是对你的武艺来讲的话呢，也会有加分的一个效果。在周日这一天呢，切记是不宜做安门以开示的哦。好，以上是当周的重要日课吉凶，接下来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名呢是我们属猪的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦！基本上在这个礼拜呢，是属于蚂蚁立大功一个状况哦，小兵哦，的力量呢不可以去忽视，非常适合如果您是处于团队合作的，那在这个礼拜呢。 呃，这三个生肖朋友的耐力呀、毅力呀，也都会相当的强韧哦。所以对于工作上呢，是非常好的；而在感情上面的话呢，更可以让对方看得到你的那一片真心哦。所以说，这三个生肖朋友可以好好把握在这个礼拜的这个好运势。那在这个礼拜呢，你们的这个呃，吉位呢，会是在西方。 而且呢，幸运色会是属于金黄色哦，供这三个生肖的朋友参考一下。接下来，让我们来看一下个别生肖运势在当周又有什么特别需要留意的地方。首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，请务必要彻底检查。而这个彻底检查代表的是，如果说你有在处理什么事情，我们要务必去找出它的这个根源。 呃，然后除掉这个病根，那这样我们的这个运势呢，才可以持平继续的好转。又或者是呢，这个也会代表是你日常上的一些习惯，呃，比如说我们出门前要看一下胎压，或者是我们的这个嗯车子啊，这个水箱啊、油箱有没有漏啊，好，类似这样一些细节的东西，请运用在你的工作上跟生活上，包括也要去。 理解一下那个自己身上的这个财，呃，钱财的这个状况，因为你不理财，财就不会理你喽。好，属老鼠的朋友在当周呢要留意的天数有两天，分别是周一以及周二。下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜是属于随机应变的一周哦。那要留意的天数是周二跟周三。 也代表是在这个礼拜呢，请务必呢要随着这个人事物的状况呢去做反应。那当然呢，在这个礼拜，因为你要常常的呢去应变很多的事情的时候，你可能会觉得比较累一点。但是呢，我相信呢，在这个礼拜的这个尾声的时候呢，你会发现其实自己呢处理的是相当得意的哦。 下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于物极得名的一个礼拜哦，也代表是，在这个礼拜你必须呢要主动的去出击哦，那才能够会呃得到一些 feedback 或者是回应，那也会意味的是，如果你有需要沟通的东西，请务必要主动的去做交涉，才能够有结果。 再来就是要重视一点，就是在这个礼拜呢，请务必要多相信自己的直觉，你可以多感性一点的去处理方式，不能够用过理性的方式去看待事情，因为在这个礼拜理性是没有办法协助你把事情给处理掉的，因为你所面对的人，他们可能就是需要用感性去软化他们的态度的哦。 这个礼拜属虎的朋友要留意的天数是周三。下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜是属于稳打根基的一周哦。那么稳打根基呢，也就代表是说，我们要先让我们呢自己有了这个累积这个信誉，有了这个名望在手呢，我们再去出发，才能够一要呢乘上风而飞扬哦。 所以属兔子的朋友，请务必在这个礼拜，要先让别人对你心服口服，那么你在做事情的时候才不会绑手绑脚的。这个礼拜要留意的天数，有一天是周四。下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜是属动如山的一周哦。 那不动如山呢，也会代表是，如果你在这个礼拜有需要别人的协助跟帮忙的时候，你会找不到能够帮助你的人，因为基本上山是不能够动的。那另外呢，它也会代表是，如果你有在做一些案子啊，或者是说你有你的中心思想等等的，你的信念呢，在这个礼拜是不宜被动的。还有，切记不要夸功哦，在这个礼拜请。 你守住你的立场就可以了，这样子才不会让事情有太多莫名的一个变数跟变卦。当周要留意的天数是周五。下一个生肖是属蛇的朋友，在这个礼拜是属于悠然自在的一周，也意味的是，在这个礼拜呢，尽量的是以你觉得心里舒服，或者是说你一贯呢，会让你觉得。 比较顺遂的方式去处理事情，按照你的步调跟节奏去做，就可以安稳的度过当周。而这一周属蛇的朋友要留意的天数是周六哦。下一个生肖是属马的朋友，在这一周是属于风霜已退的一周，那这也会代表的是象征春天的到来，加上我们已经的。 今年跟过了立春，会代表是属马的朋友在事业感情呢都能够双双的得意，而且相当的如意哦。属马的朋友在这个礼拜要留意的天数是周日，尽可能呢周末让自己呢有自己的时间可以好好的休息，切记不要贪玩喽。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜请记得是属于。 这个随态改变的一周哦，那这个代表的是你在工作的态度上面呢，也要看着别人的脸色，然后呢去做一些阴影的调整。还有在感情的部分，如果你察觉到对方可能呢有这个要显示出他对你没有兴趣，那我们也不要去做过多的这个纠缠哦。 所以，请属羊的朋友在这个礼拜要随太，也会代表的是我们要多察言观色，才能够让事情呢处理的更加的圆满哦。这个礼拜属羊的朋友要留意的天数分别是周六以及周日。下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜是属于功名成就的一周，而功名成就呢，也会代表的是在这个礼拜大部分的时候呢。 别人对你的信赖度哦，都是一直不断的提升的一个状态，所以请务必呢，在您的言行举止可能会变成别人的模范的状态之下，要多加的留意跟注意哦。这个礼拜属猴子的朋友要留意的天数是周二。下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜是属于生机在线的一周，而在这个礼拜呢，也会代表是。 过去如果你的运势呢，本来是一直处在逆运的状态的话，它会消逝，也也可以呢期待自己呢会迎接更好的一个状态。而属鸡的朋友在这个礼拜留意的天天数呢，分别是周一以及周四哦。下一个生肖是属狗的朋友，在这个礼拜是属于运逢得意的一周哦，所以切记有。 那么事情必须要决定的话，请务必不要犹豫不决，而且呢要当机立断，对你才会是比较好，能够迎接事事顺利的一个礼拜。这个礼拜属狗的朋友运势相当的旺盛，所以没有需要留意的天数。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜我们呢是逢到万事逢春的一周哦。 所以，相对的，大部分的事情都是相当的顺遂且得意的。要留意的就是呢，我们在处理感情的部分呢，不要有点暧昧不明的状态，这样子才能够让这一段感情走得更加的顺遂哦。属猪的朋友要留意的天数是周五。接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，会建议这三个生肖的朋友呢，必须呢要多去强调一下自己对于对方的一个感受，或者是用你自己的方式呢，多去让对方感觉到你的这个。 心意哦，这样子呢才可以转化呢这个力成一个力量，让他想要继续维持这段关系哦。那么在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友的幸运色是深绿色，还有我们的这个吉方呢会是在北方哦。那老师也会建议呢这几个生肖的朋友，这个礼拜要用比较细心的方式哦，就像蚯蚓呢在泥土里面呢。 砖土，那它这个呢，会给这个泥土呢带来更多的养分哦，而且呢，也可以让这个呃水呢可以贯通，所以它也会意味是说你在聆听对方的事情的时候，你尽量呢要把一些事情呢能够做一些连接，那你才可以让呃对方察觉到你的这个细腻度哦。 以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询或是想了解个人的这个流年的朋友，也可以透过上方的微讯号或是下方的官网联系老师。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，也祝大家新春愉快。我们下次再见喽，拜拜。